Vosaltres sou sis estudiants del que esteu a l'ERAM i el que veniu a fer aquí és un documental web. És la primera vegada que jo sentia aquesta paraula i el que entenc és que vosaltres el que veniu a fer és, a partir de l'escola d'Osó, donant la importància a l'escola d'Osó, anireu com treballant amb diferents aspectes que tenen a veure amb l'escola d'Usó. És a dir, l'escola d'Usó relacionada amb una família concreta, què fa després de l'escola. L'escola d'Usó relacionada amb el poble, què fem l'escola pel poble o què fa el poble per l'escola. L'escola d'Usó relacionada amb la gent que hi treballem, què fem nosaltres abans i després de venir a treballar. Entenc que és una cosa així. Doncs esteu recollint unes imatges per després poder perquè tothom vegi quina realitat s'està veient aquí. O sigui, suposo que esteu captant moments importants perquè, bueno, doncs això, perquè després donar-ho a conèixer. Esteu fent un documental, que es diu un documental web, que estarà penjat a la web, que està com per, per capítols, independents els uns dels altres, i jo penso que pot quedar un treball molt interessant i molt enriquidor de, sobre el nostre poble i sobre la nostra escola el projecte de final de carrera, que és una bona oportunitat veure aquesta manera de treballar, perquè no és la convencional de les escoles, tant per la zona on estem, per els alumnes, per les famílies, i la manera de treballar aquí a l'escola. Llavors, un documental web no és un documental que comenci i acabi, sinó que serà un documental que quan nosaltres estiguem assentats i el puguem veure, podrem decidir quin és l'aspecte que més ens agrada per, per mirar-lo.